Amos Mbachaweni akaahidi vizuri sana hapa kwamba atalifanyia kazi na mheshimiwa waziri ni huyu huyu na naibu waziri ni huyu. Sasa leo mheshimiwa Spika, nimekuja na pombe zenye thamani kubwa sana hapa. Nataka mheshimiwa waziri aniambie hizi pombe ziko hapa nchini zinafanya nini, na hizi pombe kwa namna zinavyouzwa bei gari. Hapa nimekuja na pombe mpaka ya laki mbili na elfu sabini Afu pombe hizi nimeenda kuzinunua kwenye hoteli kubwa hapa Dodoma pale Molena kwa Shabibi, ambapo ninaamini watu ambao wanaenda sehemu ile ni mawaziri wenyewe, makatibu wakuu wa wizara, labda na wabunge wenyewe na wafanyabiashara wakubwa wakubwa ndio wanaenda sehemu ile. Sasa swali, kama serikali haina dini na pombe ni dhambi, hizi pombe zinafanya nini hapa nchini? Smile off. Nisaidia kutoa mama hiyo inaitwa sijui greenfish, wanywa pombe wanajua, sijui kuna Hennes, kuna Jack Daniel, kuna nini, hii inaitwa ni Hennes nyingine, hii inaitwaje? Inaitwa Stone. Aya, naomba hizi za Tanzania, hizi ndio za kwetu za Tanzania zinazozalishwa hapa, Kevanti na Konyagi. Mheshimiwa Spika, swali langu hizi zote nimenunua kwa Morena kwa Mheshimiwa Shabibi, zina zaidi ya laki tano hapa zilipo. Swali najiuliza, hizi pombe zinafanya nini? Tafsiri yake wako watu ambao wanatumia hizi. Nataka niwaulize Watanzania wenzangu walioko huko nje na wabunge walioko huko, ni nani ambaye mtoto wake akienda kufanya kazi kwenye kiwanda cha TBL atakataa? Atasema ni dhambi. Tufanye sasa hivi, awe ni mkurugenzi mkuu wa kiwanda cha TB, e, TBL wale Tanzania Breweries. Nani atazungumzia mambo maswala ya dhambi hapa? Nataka kujua ni Watanzania wangapi ambao watoto wao wanafanya kazi kwenye kiwanda cha Konyagi? Ni Watanzania wangapi ambao watoto wao wanafanya kwenye kiwanda cha Kevant? Wangapi? Hawapati hiyo mishahara. Sasa mimi najiuliza kwa nini pombe zetu mfano wa pombe wa gongo zinamwagwa? Vijana wenzangu kule wakimbiza mwenge kule Mtwara walimwaga pombe za Watanzania wapika gongo. Kwa nini tunadharau ubunifu wa Watanzania? Kwa nini tunadharau mawazo Tanzania. Sasa mimi najiuliza, kwani viwanda maana yake nini? Viwanda si vinaanza na wazo mtu akipata wazo, si ndio atengeneze bidhaa kwa hali ya kawaida? Au China wanaotuletea makolokolo feki humu nchini kwetu wanafanyaje? China kila mtu, hata mtoto wa miaka kumi, wana kiwanda chao, wanatengeneza maprodakti mabovu, ndio wanatuletea huku kwenye nchi zetu. Sasa sisi kama yuko Mtanzania ambaye anaweza akapata wazo la kutengeneza gongo mpaka watu wakalewa Jamani, si mtanzania huyu alipaswa apewe sapoti? Sasa nyie ubunifu ambao mnautaka, mnataka ubunifu upi? Mheshimiwa Spika, angalia pombe hizi zote ambazo unaziona. Nikaenda siku moja, Mheshimiwa Waziri Bashe akiwa anaongea huko kwenye viwanda vyake vya miwa huko, anapongeza namna ambavyo wanazalisha sukari, akawa anasema namna ambavyo wanazalisha molasses wanauza kwenye nchi za nje ambazo wao ndio wanatuzalishia majini, wanatuletea sisi tunakunywa yaani molasses zinatengenezwa kwetu alafu wanasafirisha kwenda nje, sisi tunarudi tukaanza kunywa pombe. Imani zetu si zinasema pombe ni dhambi. Sasa hii dhambi inafanya nini hapa nchini kwetu? Mheshimiwa Spika, taarifa. Uh, kiwanda cha Mtibwa, Mtibwa mwaka huu wa fedha walizalisha walizalisha wali, wali molasses tani 713. Muda hautoshi. Subiri kidogo, kuna taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Aida Kenani. Mheshimiwa Spika, nakushukuru. Napenda kumpa taarifa mzungumzaji kwamba pamoja na uzuri wa hizo chupa hiyo bidhaa aliyoweka mezani, hata watumiaji wengi hawajui imetengenezwa na vitu gani, lakini hiyo aina ya pombe inayotengenezwa Tanzania inafahamika kwamba matirio yake yanatoka shambani na yanatoka wapi. Kwa hiyo ni swala la serikali kuongeza kuwapa motisha wanaotengeneza. Asante mheshimiwa Spika. Napokea taarifa ya mheshimiwa Aida. Yeye mheshimiwa Aida wapiga kura yake ni